бишкекте жаңы атайын техникаларды жана автобустарды тапшыруу аземи өттү фин компаниялары кыргызстанда жашыл экономика тармагындагы долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар өзгөчө кырдаалдар министрлигинде виртуалдуу окутуу машыгуу классы ачылды депутаттар тиктоктогу видеолорду катуу көзөмөлгө алуу керектигин айтууда бишкектин бардык райондоруна адамды жүзүнөн тааныган видеокамералар орнотулат дагы бир россиялык футболчу кыргызстандын курамасында ойной баштайт бишкек шаарындагы ала тоо аянтында президент садыр жапаровдун катышуусунда атайын техникаларды жана автобустарды тапшыруу аземи өттү мамлекет башчысы техникалардын баарын карап чыгып жаңы автобустардын техникалык мүнөздөмөсү менен таанышты белгилей кетсек атайын техникалар өзгөчө кырдаалдар министрлигине саламаттык сактоо министрлигине жана бишкек шаардык мэриясына берилди мындан тышкары бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаментине жаңы автобустардын ачкычтары тапшырылды министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси акылбек жапаров резиденциясы астана шаарында жайгашкан кыргызстандагы финляндиянын элчиси соли макилайнин буханис жана метса аутатек э компаниясынын президенти марку терасвасара жетектеген финляндия делегациясын кабыл алды жолугушууда тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты атап айтканда саясий кызматташты активдештирүү жана жогорку деңгээлдеги өз ара иш сапарларды уюштуруунун маанилүүлүгүн белгилешти жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз финляндия эки тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсү талкууланды тактап айтканда тараптар тоо кен тармагындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну активдештирүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоо адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунда виртуалдуу реалдуулук системасы аркылуу окутуу машыгуу классынын расмий ачылуу аземи өттү кыргызстанда алгач ирет ачылган окуу борбору кореянын эл аралык кызматташтык боюнча агенттигинин иxар виртуалдык реалдуулук системасын иштеп чыгуу жана жайылтуу менен укмдин өрт куткаруу бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин квалификациясын арттыруу долбоорунун алкагында ачылды окуу борбору заманбап техникалар менен жабдылып өрт өчүрүүчүлөр инновациялык виртуалдык реалдуулук системасынын жардамы менен ар түрдүү кырдаалдарда өрт өчүрүү жөндөмдүүлүгүн арттыра алышат мындай долбоор кыргызстанда алгачкы ирет ишке киргизилүүдө жогорку кеңештин бүгүнкү биринчи февралдагы жыйынында депутаттар тикток тиркемесиндеги видеолорду катуу көзөмөлгө алуу керектигин айтып чыгышты депутат шайлообек атазов тик ток жаш муундарга терс таасирин тийгизип жаткандыгын айтты ал эми депутат таалайбек масабиров тик токтогу видеолорду маданият министрлиги сөзсүз түрдө көзөмөлгө алышы керектигин белгиледи бишкектин баардык райондоруна адамды жүзүнөн тааныган видеокамералар орнотулат маалыматка кийин бишкек шаарындагы свердлов биринчи май октябрь жана ленин райондорунун аймагына адамдарды жүзүнөн тааныган видеокамераларды орнотууну сунуштаган азыркы учурда республика боюнча коомдук тартипти сактоо укук бузууларды аныктоо жана ыкчам чараларды көрүү максатында коомдук жайларда эки миң жүз жетимиш жети видео иштеп жатат алардын ичинен беш жүз он тогуз коомдук коопсуздук кызматынын алдындагы ыкчам башкаруу борборуна онлайн көзөмөлдөө үчүн кошулат ал видео байкоо камералары үч жүз алтымыш градуска айлануу беш жүз метрге чейин жакындатуу функциясы менен жабдылган динамо клубунун оюнчусу андрей хрибков кыргызстандын жарандыгын алып кыргызстандын курамасынын катарында ойноо үчүн фифа уюмунан тиешелүү документтерди күтүүдө отуз эки жаштагы футболчу буга чейин кыргызстандын премьер лигасында ойноп январдын ортосунда бишкектин дордой клубу менен келишим түзгөн хрибков кыргызстанда төрөлгөн профессионалдык карьерасынын башында республиканын жаштар курамасында ойногон андан соң москвадагы лев яшин атындагы динамо академиясында тарбияланып казакстандын жана молдованын жогорку лигасынын клубтарында россиянын экинчи жана үчүнчү дивиз дивизиондорунда ойноого жетишкен